Music runs deep, honey. And I don't need to speak a single Watch out! तो उनको देख मैं पीछे वाले को देख इधर था पीछे वाला मारा है उसे Marked a location. मीटर लगा रहा हूँ इधर इसको घुमाता क्या मूव कर दिया पड़ी उसे दवाई वाले को क्या वो गाड़ी वाले भी दोबारा लो करना पड़ेगा एक मेरा ख्याल है उधर ही करके है मार्क द लोकेशन ये भाग रहा अबे पड़ गई मुझे पीछे आई टू चिल नहीं पड़ेगी देगा मुझे बंदे किधर Watch out! पीछे के पीछे पड़ी नहीं है किधर भी ऐसा नहीं दो बंदे रह गए लगा रहा हूँ मैं एक ही रह गया